Wow, yeah, sibiri bum bum bum. Yeah. Oveja negra, bro. Yeah. <laughs> Una más, Yeah. NC, NC, NC lo Wow, Wow. yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa, yeah, yeah. Bendecido, yeah, yeah. Wow, yeah, yeah. Whoa, yeah. Bien bendecido, homie. Bien bendecido, liquor. Bien bendecido, bro. Inventes Deja tu ese vaqueo, a Satán lo receteo Bailo con la teología, por eso yo bailoteo Mejor deja tu pretexto que no es tu tiempo No que lo picho ni a ti te buscan pa' matarte bien contento Mejor borre ese video que te va a tentar sin verlo Ya, bájale al planteo que todos somos iguales Amiga, igual es tu conducta Hacia lo verdadero, regala, aprende mejor a valorar Bien bendecido, homie, bien bendecido, Laker bien bendecido, bro, bien bendecido, hater, bien bendecido, homie, bien bendecido, Laker, bien bendecido, bro, bien bendecido, hater. Ah, ando como pide González, tirando palabras, loco normales, para que comprendas su que más grande, que todo lo malo, métele chavales, chavales, con que vea, bifo me llevan a mujeres, no llena mis planes, que esta vida plena. Aquí no es fácil, tienes que tener que nena. Te mintieron si dijeron que no vale la pena. Te mintieron si dijeron que tú no vales la pena. Quien bendecido, homie. quien bendecido, lector, Quien bendecido, bro.